алсыз асман телолорун изилдөө үчүн чоң максаттары бар телескоптор керек чоң күзгүсү бар рефрактордук телескопту жасоо кыйын ошондуктан чагылдыргычы бар телескопто артыкчылык берилет рефлектор күзгү телескоп болуп саналат рефлектордук телескопто объектив ролун кичинекей ийриликтеги ойгон параболикалык күзгү аткарат күзгүдөн чагылган жарык нурлары анын фокустук тегиздигине чогулуп анда объекттердин сүрөтү тескери бурулат фокустук тегиздик кошумча кичинекей жалпак же томпок күзгү аркылуу окулярды көздө чыгарылат бул күзгү линзанын фокустук аралыгын бир топ жогорулатат